Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa crema viso della Geomar. Si tratta della crema lenitiva idratante con fiore bio di Altea. Eh, 95% di ingredienti di origine naturale. Il prezzo è di 4,95 euro, me lo sono segnata, per 50 ml di prodotto guardavo dice qualcos'altro in più ehm, senza parabeni, siliconi, coloranti, oli minerali e profumo senza allergeni allora la crema allora me la mostro nel confezione in vetro oltretutto l'ho completamente finita devo dire che ultimamente la Geomar mi sta davvero stupendo perché crea delle prodotti viso e corpo fantastici, molto validi, con un inci buono, a un prezzo perfetto, senza però ehm, avere effetti negativi, quindi io le, le trovo fantastica. La profumazione di questa crema, sì me la ricordo, è delicata ma comunque sia non persiste sul viso. La texture è meravigliosa, almeno sulla mia pelle mista. Io la applico alla sera, e di giorno uso solo il siero alla sera io applico questa crema ne basta poco si stende bene ha una texture leggera si stende bene assorbe immediatamente idrata fantasticamente il viso fantasticamente non si dice comunque sia eh, idrata benissimo eh, il fetto lenisce sì soprattutto dal freddo se tendo ad essere un po' eh, la pelle irritata oppure che tira perché sono stata il giorno al freddo o con il caldo secco eh, da riscaldamento fantastica oltretutto l'applico alla sera e alla mattina anche se ho la pelle mesta non la trovo lucida quindi davvero io voglio provare altri prodotti di questa linea perché ne ho provata una questa è la seconda ma ce ne sono delle altre prezzo di 4,95€ davvero è ottimo per anche fosse il prezzo che loro consigliano 4,99 comunque sia è fantastica e, ehm, soprattutto alla sera perché è un po' più ricca e ehm, davvero non trovo lati negativi, nessuno, perché davvero io ve la straconsiglio, ne voglio provare altre ma comunque sia tornerò ad acquistarla perché mi trovo benissimo e non mi resta che chiedere a voi se avete provato questo marchio, cioè la Geomar, oppure qualche crema viso di questa linea e come vi siete trovate, io ve la straconsiglio e l'ho già detto, come sempre fatemi sapere se avete provato qualche prodotto sì e come vi siete trovate eh, mi raccomando se vi è piaciuto il video e vi sono stata utile mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty e mi raccomando di cliccare anche lì sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video soprattutto di questi low cost e alla prossima ciao